तो अभी इसमें चेंज करना है कंपनी में कुछ चेंज करना है तो कहां जाना है F3 प्रेस करना है वेरी गुड तो यहां से ये यह हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप यहां पे एक बार क्लिक कर दीजिए और अब F3 प्रेस कीजिए लीजिए एबीसीडी ये कंपनी है इसमें हमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है हमको नई कंपनी एक है मेरे पास पहले की बनी हुई कंपनी है नई नहीं है बल्कि पहले की बनी हुई कंपनी है उसमें कुछ चेंज करना है लाइक फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है या कुछ भी ऐसा चेंज करना है तो हमको कहां जाना पड़ेगा सेलेक्ट कंपनी पर जाना पड़ेगा पहले हम उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे ये तो पुरानी कंपनी है जो हमने अभी एडिट किया है ठीक है हम एक और कंपनी चूज करते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए कहां जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे एंटर कीजिए अब देखिए यहां बहुत सारी कंपनीज आपको दिखाई पड़ेंगी यहां से आपको जो भी कंपनी में चेंज हाँ, करना है वो कंपनी चूज कर सकते तो यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी चूज करते हैं जिसमें पासवर्ड ना लगा हो तो ये अभी कंप्यूटर है इस पे शायद पासवर्ड नहीं लगा हुआ है इसको हमने ओपन कर लिया अभी कंप्यूटर तो इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है और इसको अल्टर करना है तो क्या करेंगे F3 तो F3 प्रेस करेंगे और अब कंपनी में कुछ चेंजिंग करनी है तो यहां से हम कहां चले जाएंगे अल्टर पर क्योंकि कंपनी को पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया है तो अब अल्टर कंपनी पे जाना है तो अल्टर कंपनी पे जाकर एंटर प्रेस कर दीजिए तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगी तो आपका ये कंपनी कौन सी है वो चूज कर लीजिए नीचे वाली कंपनी है अभी कंप्यूटर इसी पे जाकर के एंटर प्रेस कर दीजिए हाँ तो ये एंटर प्रेस कर दिया अब मान लीजिए कंपनी का नाम चेंज करना हो या फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर ही चेंज करना है तो यहाँ हम एंटर एंटर एंटर करके फाइनेंशियल ईयर पे जा सकते हैं या डायरेक्टली माउस से क्लिक भी कर सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया है अब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दो हजार रखना है ये उन्नीस बीस हो गया है तो यहाँ पे करना है एक चार एक डैश चार दो डैश करिए एटीन केवल लिख दीजिए अट्ठारह एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए अब ये कह रहा है रुक जाइए ये कह रहा है data entered before this date will be lost मतलब कि अगर डेटा मतलब अगर आप चेंज करते हैं फाइनेंशियल ईयर तो आपको लॉस हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे डायरेक्टली एंटर तो ये एंटर प्रेस कर दिया अब ये कह रहा है there will be data loss आपका डाटा लॉस हो जाएगा are you sure are you sure to be proceed मतलब आगे बढ़ने के लिए आप श्योर हैं तो आप वाई प्रेस कर दीजिए सीधा हम श्योर हैं अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए सीधा कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए ठीक है ये देखिए ये पूरा डेटा आपका एक्सेप्ट हो गया अब इसमें जब आप इसको अल्टर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें आपने चेंज क्या किया यहां पे 2019 था तो हमने इसे 2018 कर दिया तो ये हमने चेंज किया तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं अल्टर पे जाके समझ में आ गई बात ओके